Saluton kai bonvenon venon <clears throat> ania di mancia medito. Hodio mi volas legi kun vi kelka in vorto in de Zamenhof kiui venas el la parolado alla dua congresso en 1906 en Geneve, Genevo. Kai mi legos el pagio 371. Por demeti de unui esperantistoi cian respondezion por lagoi ca idealo de alie esperantistoi, la Bologna declarazio precisigis la ufficialan de ciui sen dispute acceptitan essenzon de la esperantismo, ca aldonis la sequa in vortoin. Citiloi. Ciui alie espero aurevo, ciun tiu au alie persono ligas cun esperantismo, estas lia afero pure privata, por ciu l'esperantismo ne respondas. Zitiloi. Punto. Sed bedaurin de la vorton privata, quelcae amico esperantisto e clarigis al si en l'assenza de mal permessata. Cae tia maniere, anstatau conservi por la interna ideo dell'esperantismo la eblon tutte libera di svolvigi, disvolvigi ili volis tion ideon tutte mortigi. Do, la um, afero estas ciam la sama, iusense, sense, do, kiu estas esperantismo, kai kiu estas la giusta loco de la interna ideo ene de esperantismo, la Zamenhof. Se mi ne volas, mi ne volas odio paroli pretio cun vi, kai mi volas vin inviti, cun mediti, pri pli generala afero. Do, la necesso ripeti kai clarigi do passis nur unu iaro ec la bologna declaratio quo es la la uh, unu e la almeno uno alla play grava ai momento e della unua congresso che dum la dua congresso inaugura Zamenhof Davis de nove repreni la temon kai citante el tiron quiun ni legis, reclarigi, cae voi igi la interpreto in de la homoi en la giusta directon. Mi constatis che mult foie hodiau, mi diru, hodiaue, en la nuna tempo, homo ne tro pacientas reclarigi ripeti tranquille sed firme la concepto do politikisto estas alia fero kun ĉune sed ili diru tordas ofte la reclarigon por re remaccio de la esprimo to tio esa sali ferro. se se vi esta sincera kai mi diru ehm, clara in via pensmaniero, eble china salvi tutte uh, ne necessa eh, ago clarigi char la fero iam claras por vi se tio effettive nestas ne por multa homoi homo ascultas qui ascoltas homoi homo ofte volas lau mia esperto preni nova in afero in kai en meti ilin en la mensa in scatolo in qui iliam havas sed mult foie tio ne funzias bone char vi devas malfermi novan scatolon en via menso por bone compreni novan aferon, se la afero vere novas compreneble. Do, mi pensas che citiu stilo de Zamenhof, tranquille sed firme, ripeti, citi, cae clarigi, estas bona exemplo al ni, cae ni povas mediti cune, ciu ni faras dion, au ciu ni ne faras au se opportunas fari pli. Mi asperte opportunas por mi fari pli. Do, <laughs> mi tutte nestas perfecta. Tutte male. Do, mi volas, eh, mi profitas la laucason por diri al vi che la cum medito estas unue por mi mem. Do, mi estas la unua eh, ero de la cel publico do mi esperas che mi ne estas tutte sola, mi sias che estas quelque subtenantoi, cae mi esperas che la cun meditoi povas uh, utili vi, sen depende della facto che vi subtenas active la seriona o Do, mi esperas che vi passis belan eh, semen finon, cae mi gioias pro la vetero citi in Amsterdamo hodiau, cae mi volas... Saluti vin gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.